नमस्कार साथियों आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भारतीय एस्ट्रोलॉजी पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई बात को नई जानकारी के साथ फिर से कि जब भी ज्योतिष शब्द को सुनते ही हमारे सबके मन में एक प्रश्न एक शब्द आ जाता है एक मन में कि ग्रह आखिर ये ग्रह क्या होते हैं और किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभाव डालते हैं इन सब बातों के साथ इन सब बातों की जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि अक्सर मेरे जैसे लोग जो कि आधुनिक शिक्षा से पढ़ कर लिखे पढ़ लिख कर बने हुए हैं या आगे निकले हुए हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कि एक वैज्ञानिक बात कहते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ग्रह आखिर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं इन इन सब बातों की जानकारी के साथ अगर मैं कुछ तथ्य के साथ कुछ प्रमाण के साथ आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार ये ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है साथियों आप सभी जानते होंगे कि सूर्य हमसे चौदह करोड़ नब्बे लाख किलोमीटर दूर है और उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग लगभग 500 सेकंड लगते हैं जब प्रकाश सूर्य की गति जब प्रकाश सूर्य से तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है तब उसको प्रकाश को आने में यहाँ तक आने में आठ मिनट बीस सेकंड का वक्त लग जाता है और उसी प्रकाश के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे जीव वनस्पति आदि अपने भोजन का निर्माण करते हैं और यही भोजन आगे चलकर खाद्य श्रृंखला बनाता है फूड साइकिल और उस फूड साइकिल की वजह से हम सब हम जीव जानवर मनुष्य जीव जंतु या जीव कहें पृथ्वी पर जीवन सूर्य की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो पृथ्वी पर शायद जीवन भी संभव नहीं होता इस बात से जरा भी अनुसूची नहीं होगी तो अगर आप कहोगे सूर्य का तो प्रभाव पड़ता है पर बाकी ग्रहों का नहीं पड़ता है तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर और पृथ्वीवासियों पर जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वैज्ञानिक बात ही कहूँ कि जैसे सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर जाता है तो चंद्रमा उसी प्रकाश से परावर्तित करता है आप सभी जानते होंगे चंद्रमा पर खुद का प्रकाश नहीं है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है तो रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन क्यों नहीं बनाते हैं वो दिन में ही क्यों बनाते हैं चंद्रमा पर तो सूर्य का प्रकाश नहीं है ना वो तो सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित कर रहा है वो तो सूर्य की प्रकाश को परावर्तित करता है ना तो उसका तो बनाता नहीं सर रात में भोजन क्यों नहीं बनाते सभी की सभी पेड़ पौधे तो इस बात का उत्तर नहीं दूंगा आपको एक वैज्ञानिक आधार पर वैज्ञानिक तरीके से इसका उत्तर दूंगा कि जब चंद्र का चंद्रमा से टकराता है तो उसकी वेवलेंथ में परिवर्तन हो जाता परिवर्तन आ जाता है और इस वेवलेंथ को पेड़ पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं इस कारण वो रात में भोजन नहीं बना पाते चंद्रमा के प्रकाश में इसी तरह और भी सभी ग्रहों से प्रकाश आता है और उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो आप कहोगे कि उनकी प्रकाश आने में इतनी तीव्रता कम होती है कि हमारी पृथ्वी पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो हम कैसे माने कि उन उनका भी उन ग्रहों से आने वाले प्रकाश का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और ज्योतिष शास्त्र में आपने देखा हो तो कि सभी ग्रहों जैसे अरुण वरुण और यम को नहीं लिया गया है पर चंद्रमा को कंसिडर किया गया है क्या कारण है कि कि और सौरमंडल के बाहर के ग्रहों से भी कुछ प्रकाश आता हुआ तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता कि हमारे जीव जीव पर हमारे मनुष्य पर हमारी लाइफ पर तो साथ मित्रों ऐसा है कि हमारे सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में लेकिन उनकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि अरुण वरुण और यम से आने वाले प्रकाश की कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं उनका प्रभाव इतना माइनर होता है कि उनको मतलब एक नेग्लिजिबल ले सकते हैं होता है कुछ ना कुछ मात्रा में उसको इतनी मात्रा में कंसिडर नहीं किया जाता है कि उसका कुछ प्रभाव पड़ सके हमारे जीवन पर लेकिन चंद्रमा लेकिन चंद्रमा एक निकटवर्ती ग्रह है इसलिए उसके प्रभाव को विशेष रूप से दिया जाता है और देखा जाए तो कि अन्य ग्रह जैसे कि अरुण वरुण लेकिन शनि को और जुपिटर को इनको विशेष रूप से कंसिडर में लिया जाता है क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं सौरमन का सबसे पर बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसका प्रभाव हमारे मनुष्य जीवन में सबसे अधिक रहता है आपने भी देखा वो लेटेस्ट बृहस्पति शनि का बड़े महत्व है शनि से प्रकाश को यहाँ लगाने में लगभग लगभग एक घंटे का समय लग जाता है शनि से प्रकाश को बिजली लगाने में एक घंटे का समय लगता है बस खराब से दो बस प्रकाश को आने में इसलिए सभी ग्रहों को का मुख्य रूप से सात ग्रहों को दिया गया है जैसे सोमवार सोम मंग चंद्रमा के लिए मंगलवार मंगल बुधवार बुध ग्रह के लिए गुरुवार बृहस्पति ग्रह के लिए शुक्रवार शुक्र के लिए रविवार शनि के लिए रविवार सूर्य के लिए इस प्रकार सात ग्रहों के आधार पर सात बारह की रचना की गई और दो अन्य छाया ग्रह लिए गए अब आप कहोगे छाया ग्रह होते तो नहीं है पर ऐसे इनको क्यों लिया गया है तो मैं आपको बता बताऊँ कि जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण कर रही है लेकिन चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है और चंद्रमा जब सूर्य के पृथ्वी पृथ्वी के ऑर्बिट को काटता है दो जगह पर उत्तरी नोट और दक्षिणी नोट उन्हीं नोट को राहु और केतु कहा गया है उत्तरी नोट को राहु और दक्षिणी नोट को केतु कहा जाता है तो इस प्रकार की ज्योतिष में सात ग्रहों की योजना ली गई है और आप कहेंगे कि इन ग्रहों से आने वाले टकरा कर आने वाली वेवलेंथ का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ अगर आपको भी कोई केमिस्ट होगा या थोड़ा भी रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो वो जानता होगा जैसे पानी को किसी भी बर्तन में रखा जाए तो वो उसी के गुण ले लेता है जैसे कि पानी को अगर सोने के पात्र में रखें या चांदी के पात्र में रखें या किसी अन्य मिट्टी के बर्तन में रखें तो उसमें कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन आ जाता है और हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है इसी प्रकार अन्य ग्रहों से टकराने के बाद उसकी प्रकाश की जो वेवलेंथ में परिवर्तन आता है उसी वो प्रकाश उस ग्रह के गुण धर्म को ग्रहण कर लेता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है इसी इसलिए इन ग्रहों को कंसिडर में लिया गया है और उन दूर के दूरस्थ ग्रहों को नहीं लिया गया है करुण वरुण को और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी आपको लगी होगी कि आप इससे लोगों को समझा सकें कि, कि किस लिए इन ग्राउंड को कंसिडर में लिया गया है सम, और एक और आप जैसे कि कोई कोई जैसे नई साइंस में पढ़े हुए लोग वो कहते हैं कि सन तो एक स्टार है फिर उसको ग्रह क्यों माना गया है मून तो एक सेटेलाइट है फिर उसको क्यों ग्रह माना गया है तो दोस्तों हमारा जैसे विज्ञान आज का नहीं है हज़ारों साल पुराना है और उस समय की टर्मिनोलॉजी कुछ अलग रही होगी आज की मॉडर्न साइंस सौ दो सौ वर्ष पुराना है और उसकी टर्मोलॉजी अलग है लेकिन अगर ज्योतिष की टर्मोलॉजी देखा जाए तो वो कुछ हज़ार सालों पुरानी टर्मोलॉजी है इस कारण उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता आ गया आए आज के समय में उनको सन को स्टार माना लेकिन उस समय उस टर्मोलॉजी में उनको ग्रहों का दर्जा दिया गया इतना अंतर होना स्वाभाविक बात है और इसलिए थोड़ा बहुत अंतर है जैसे